hello and welcome friends Tally Prime में अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी देखिए टैली प्राइम में अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट पी लेकिन प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है आपको प्रेस करना है अल्ट पी और आई ठीक है अल्ट पी प्रेस करेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आई प्रेस करेंगे तो जैसे ही अल्ट पी आई प्रेस करेंगे आप तो ये देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है तो ये हमारा जो बिल है उसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख रहे हैं इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video